É, a empregada não veio hoje. Ficou dizendo que tinha que ir no médico. Hum, problema é seu. É, ela disse que tá desconfiada que está grávida. O hum, Problema é dela. É, mas ela tá dizendo que o filho é seu, viu? O hum, problema é meu.